nostra música negra. vida i deixa que la música et salvi la vida i deixa que la música et salvi la vida i deixa que la música et salvi la vida